Ich spiele schon sehr lange Yu-Gi-Oh! Es ist ein dunkles Geheimnis in meiner Jugend gewesen. Jeder hat mich dafür belächelt und sich darüber lustig gemacht. Doch zu Unrecht, denn Yu-Gi-Oh! ist schon lange kein Kinderspiel mehr. Über die Jahre hinweg hat es sich zu einem sehr schnellen und komplizierten Strategiespiel entwickelt. Für mich ist es eines der besten Hobbys, die es gibt. Ein Spiel, in dem man sich stundenlang verlieren kann. Spannende Duelle, die man als Zuschauer verfolgen oder selber spielen kann. Man kann ausgetüftelte Decks zusammenbauen oder sich mit anderen Spielern über seine Erlebnisse austauschen. Das Beste an Yu-Gi-Oh! ist jedoch die Community. Sie ist sehr offen und man bekommt von ihr viel positive Rückmeldung und wichtiges Feedback zurück. Durch sie kommt man auf Turnieren immer schnell und einfach ins Gespräch. Vor allem die Turniere sind ein echtes Highlight. Sie sind immer wieder ein einzigartiges Abenteuer. Beginnt mit der mentalen Vorbereitung auf das Turnier, über Deckoptimierung in letzter Sekunde bis hin zur Reise in verschiedenen Städten. Auch bedeutet mir Yu-Gi-Oh! sehr viel, da es mir einen Rückzugsort aus dem stressigen Alltag bietet und ich darüber neue Freundschaften knüpfen sowie alte Freundschaften verstärken konnte. Zusammengefasst ist Yu-Gi-Oh! sehr vielseitig. Es bietet so viele Möglichkeiten und ist deshalb ein wichtiger und schöner Bestandteil meines Lebens.